دبو 52 هو مشروع تعبير تعبير هو الاسم الصغير دبو تم افتتاحه رسميا في جويلية اللي فات في حي آه، شعبي على مقربة من شارع حبيب بورقيبة شارع الرئيسي في تونس هو أول محضنة مشاريع فنية في تونس هو أيضا فضاء عمل جماعي كووركينج آه، سبيس متاح اساسا للفنانين ولكن آه، ايضا للصحفيين للناشطين لكل مهتمين بالشان الثقافي محضنة مشاريع فنية هدفها مرافقة الفنانين آه، في تونس أساسا وفي العالم العربي هو فضاء ينجم الناس يقوموا فيه بالتجارب الفنية نتاعهم يوفر لهم الاسباس التأطير آه، الفني ربما مساعدة إدارية إذا يلزم الهدف هو إثراء المشهد الثقافي التونسي والعربي عموما آه، إنتاج مضمون فني ورقمي موجه للويب خلق مساحة للتفكير المشترك ما بين الفنانين والناشطين الاجتماعيين ما بين الفنانين والتقنيين تقول أنت ورشة ولا معمل ولا مانيفاكتورة صغيرة يصنع فيها الأفكار بلاصة تنجم تشوف فيها معارض ولا أفلام ولا مسرح دومين تبدأ حاجات تخلق حكايات تصورها وتعرضها بلاصة تنجم تجي تجرب فيها برشا حاجات يبقى دبو 52 فضاء آه، ثقافي ان اسباس دو بروكسيميتي موجه ايضا للسكان آه، يقدم ورشات مجانيه للتدريب على الفنون لي زوتي دو ليدوكاسيون نون فورميل بالمجان أي إنسان عنده un besoin en apprentissage, en un savoir donné, il peut l'avoir وفي نفس الوقت هو يقدم خدمات في جانب اخر معناها ان فيدياست يفهم في الفيديو ينجم يعطي une formation في الفيديو يتعلم يشطح par exemple يتعلم ال danse contrepartie نحن دورنا سي دو فيغ لا كورديناسيون في الكل كما يقول المثل التونسي شاشيت هذا على راس هذا وهذا pour le bien de tout le monde معناها اوني دون ان رابور غانيون غانيون الناس الكل رابحه في الحكايه